sembarang duga Bella tak terka sembarang terka Walau pita mami asodi. Cuba cuba cuba cuba dile Bella tak duga sembarang duga Walau hitam kulit warna ji Yang penting akai ngan tingkah laku kebit yang kata pegah Walau si kejap kala lun rasa Tina lun terpekas salah duga mame baru faham nama arti Tak cuba elek Walau pidam warna kulit di Yang penting akai dengan tingkah laku Hai cuba cuba cuba cuba dilek Si galong cuba kakelun kira Walau pi bengi ayah ngan bunda Yang hitam mame hayu rupa. Cuba cuba cuba cuba dile Si galong cuba kakelun kira Walau pi bengi ayah ngan bunda Yang hitam mame hayu tarupa Bella tak duga sembarang duga Bella tak terka sembarang terka Walau pi hitam mameh asodi Cuba cuba cuba cuba dile. Bella tak duga sembarang duga Walau pi hitam warna kulit Yang penting agai dengan tingkah lagu. Música Kebit-kebit yang gata pegah Walau si kejap kala lun rasa Cina lun tepu salah duga Mameh baru paham nama arti Si golun cuba, kajulun kira Yang hitam mameh, hayu tak rupa Hai, cuba-cuba-cuba-cuba dilek kita rupa Cuba, cuba, cuba, cuba dile Si golong cuba kajilun kira Walau pibengih ayangan bunda Yang hitam mameh air tak rupa मेरा मैं उर्म हूँ te malam tujuh dah Niba bulan Ramadan Dibutun Quran kena udunya Untuk Muhammad Tuhan pulang Tempat yang aman di buah hera Wadai malam tujuh belah Niba bulan Ramadan Dibutun Quran kena udunya

Tapi saat Cino kata ing kejanji janji Ulun hana arti dalam hati kata Ulun hana arti dalam hati kata aดุhara bangกอaเมื่อ yangลุบakanอัน rapanดุpaเมื่อ yangลุบntaakanharapanpak Sejak si anak tua di jilbab Sungguh sangat mulia darah di jilbab Sungguh sangat mulia darah di jilbab love yang sangat loncinta keindahan pemandangan. Hai Bandung saudara Donya nyokarap rumasa Menurut dalika nyata Inong agam hana lebeda Dalam kitab Quran mulia Kepelemah tanda-tanda Babila mau meguncang Runtuh alam semesta apabila bumi mengguncang runtuh alam semesta mandum dirasa balasan udah di dunia wate di pubu dosa pada hai halita ingat dunia karakia masanya ban bandung insan ibarat ano terbang di laut megelombang cabe jo aso dona basi grata pupuk amal yang lima wate betinggai yo manteng nyawang lambadan beta sia-siakan yo manteng nyawang lambadan beta sia-siakan yo hidup mandum dirasa balasan udep di dunia wate dipubu dosa pada padahal halita ingat dunia karat kiam masanya ban bandung insan ibarat anu terbang ila od megelombang kabeh hancur aso donya mesti kereta puput amai yang lima wate tinggal yo mantung nyawa lambatan beta sia-siakan yo mantung nyawa lambatan beta sia-siakan sia my man. tak pegah hamba